Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Así comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. en definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Hola, molt bon dia, amics. Soc Maria Bradelo i, bueno, no vaig a dir-vos la meva data de naixement, el lloc eh, va ser Madrid, però jo ja me sent valenciana, en lo que la meva professió pues, són moltes, la veritat, professions, encara que no les coneixiu, així que si voleu saber més coses de mi, per això me sentiré a continuació. Mm -hmm. eh, bé, Maria, moltíssimes gràcies no, per haver respost a la crida del nostre programa. I vaig, no, com molt bé has dit, tu vas néixer a Madrid, però eres, ja podem dir, no, que una valenciana més. El meu iaio s'anomenava Sagunto, per la ciutat de Sagunto uh -huh. i sí que és veritat que tota la família de Mayaya, el seu germà, Eh, va a estar estoy eh, echando a Alacant toda la vida, yo también, a Benidorm, a Alacant, a toda la provincia. Pero bueno, y la megua eh, la eh, en fallera de honor también. bueno, en fin, una montonada de cosas en relación a Valencia. De antes de arribar a trabajar a la tele, va a estar fent teatre a Olimpia protagonizando una comedia musical que es diu Yola, porto ja des de l'any 96 vivint així, a València, el que passa que, bueno, de volta en volta o he estat a la volta en tres comunitats, eh, a la mateixa vegada per això del treball, i anant i tornant i, i aixes coses. Mm uh -hmm. bueno, això ja, tot, diguem, tot el recorrido que has fet anirem veient a poc a poc. El que sí que és veritat, diguem, que el teu origen familiar és d'una família d'artistes en una trajectòria que, bueno, està, està a la vista. Això sí que no ho puc negar ni dir el contrari, d'artistes i de general, del general Patton, que com cognom també és meu, del general americano famós. Uh mhm. -huh. Eren familiars dels meus bisabuelos, vale? dels avantapassats. i sí que és veritat, pues, artistes. Ma mare eh, va ser cantant, la meva germana és actriu, cantant, el, el germà de la meva iaia cantava de categoria, tocava la guitarra, pintores, jo he pintat quadres, tenia una pinoteca grandíssima en casa dels meus pares, me, me deien en eh, les galeries d'art si, si a, que querien apostar pels meus quadres i tal, i jo els regalava, jo dic, què vaig a vendre? I sí que és veritat, això, la meva iaia cantava líric òpera, bueno, en una veu impressionant, sí que és veritat, tota la família, eh, això del cant i de l'art eh, s'han decantat per ahir. Mm -hmm. I, i vaja, no? també tinc entès, no? Ton pare fou un programador en, en televisió espanyola? Sí, mon pare va ser eh, director de televisió espanyola, però això, bueno, quan jo, jo crec que tenia 4 o 3 anys, uh -huh. després del Loquer en els 40 principals també, i després director de, en Miami de diverses televisions, en Marbella, en Miami, bueno, en moltíssimes parts del món. Uh -huh. Sí que és cert. Eh, eh, això eh, de Miami està molt interessant. Eren televisions en castellà de Miami o...? Pues la veritat és que no ho sé molt bé, perquè jo en aquell moment no tenia molt de contacte amb ell, i sí que ell se va anar ahir, després a Barranquilla, a la ciutat de Shakira, on va estar fent coses amb ella, amb Julio Iglesias moltíssimes coses, i bueno, pues en artistes. Jo suposo que sí, crec que era un programa en castellà per als castellanoparlants de, de Miami o algo així, saps? I va estar molt de temps vivint ahí. Mm. Mm -hmm. molt, molt interessant. Eh... Sí, eh, muy listo. <laughs> Era, o és muy listo, muy, mm -hmm. molt intel·ligent, eh, licenciat en moltíssimes carreres, i estudia esto i estudia l'altre, l'altre, l'altre, en l'escola de ràdio i televisió espanyola, volia que estudiara, aixina, sí que és veritat. Un home muy, molt apanyat. Uh <laughs> -huh. I, diguem, en Televisió Espanyola, no? diguem, en l'any 91 tu feixis en 1, 2, 3, això ja ho tractarem, però també tinc entès no? que de ben xicoteta eh, una de les teves primeres aparicions va ser també en una versió anterior d'aquest programa. Sí, en l'any eh, 89 vaig estar presentant un programa en Canal Sur durant un any i mig que es deia Para que veas, era un programa musical a diari amb entrevistes i actuacions. I ahir, en la meva germana, fèiem sketch humorístics eh, i cada dia es tractava, era una hora i mitja de programa i el dissabte dues hores i pic i venia pues, eh, Modern Talking, Duran Duran, venien moltíssims grups perquè no hi, no hi havia molts programes musicals i per això pues, era una porta molt gran per a totes les discogràfiques de antaño y mostrar también a todos esos artistas. Imagínate, imagina, yo me que era... ahí conociendo a todos, haciendo fotografías, cantante y e bailando, bueno, yo estaba la mitad... en la megua salsa, amb tots O sea, que dije, fue el meu comenzamiento que, de ser, eh, mai había pensado eh, presentar ni dedicarme al món artístico... ...porque estaba estudiante y la megua hermana hermana y ellas ya cantaban... ...y els meus veins eran eh, Mochi, eh, los chichos, los chunguitos, y el segundo representante era el veí de Mamare y me decía, vente a hacer coros, María, y yo que no, de verdad yo era... era, i muy molt ...en cada que no parega, ...pero damunt del escenario cuando ho haces es una otra cosa. ...y sí que es verdad que, que bueno, pues, ...acompañé... Eh, acompanyé, a acompañar una amiga y me agafaron a mí. Yo no volví a hacer el casting y el director del programa, María, venga, va, pero tú qué fácil Y yo, los vaqueros, la voy carpeta de de ...esperando a mi amiga y como tardábamos de temps, me, va a decir... pues entra y fas una prueba... ...y tal, y yo digo no, de verdad que no, que no, que no, y al final, pues mira, me agafaren a mí para, para ser la, presentadora del programa. Això, el, el primer programa, ...y después ya eh, mm, me a apuntar una agencia de, de, y estas cosas que Lola Sopeña hoy en día representan de molta gent famosa y eh, eh, eh, bueno, y estigué ahí en la agencia y nada, pues me agafaron en diversos anuncios de publicidad, de maquinaria de afeitar, en una otra, en una otra cosa, en un anuncio de Grandi o no sé qué, de Francia, y ya me planteé pues dedicarme al mundo y estudiar, prepararme y todas esas cosas. Eso fue lo primero. A continuación va a venir un casting en Telecinco de la niña del telecupón, la de la bolita, que me agafaron pero la mateixa volta, Yo también a Diana, a 1, 2, 3, Pero el día que a estar ahí estuve sentada porque yo veía que todos los ballerines alzaban la cama muchísimo... bailaban que, bueno, que no te puedes imaginar, ...y dije, cabo María yo tenía una contractura en el aductor de la cama derecha, ...derecha... y dije, a ver, espera, ¿qué vas a por explicarme a bailar? Si tal. Y Chicho, se prova a y me dio ¿por qué no fas la prueba? Y dic, pues mira, porque no puedo bailar, pero venga, esta primera prueba espera per a la cara, eh, la gesticulación es un charleston, muy muy y Y bueno, pues voy a hacer. Nada, lo hice y bueno, pues eh, pasé esa prueba, después una entrada de baile, y sucesivamente sucesivamente de cames, de, de de yechir, de cantar, de bailar y al 8 esos... eh, me cridaven per a passar l'última prova i com també Telecim m'havia cridat per a guanyar el telecupon, jo decidí, evidentment, dir que pues, entre l'1, 2, 3 i el telecupon pues, me quedé con, la, con el 1, 2, 3. Uh -huh. En Telecinco continuaren cridant-me per a presentadora de continuïtat, però jo això d'estar sentada en una cama llegint l'autocua i tal no me veia, i quan eh, abans de finalitzar l'última temporada del 1, 2, 3, parlé amb Chicho i li digué, mira, Chicho, m'han oferit un contracte, una pel·lícula, i bueno, jo crec que és el moment de, de pegar el vot i, i bueno, pues intentar fer camí. I això, això va ser el que, el, el que decidí en aquest moment que mai se sap si s'ha acertat o haguera continuat amb Lluís La Rodera o vaig, però ja tampoc que eh, va tindre el mateix eh, èxit eh, el programa perquè hi havia moltíssimes cadenes eh, privades, el meu cas també, en l'any 91 començaren totes les cadenes privades i sí que fou un puntazo de nou, un puntazo l'1, 2, 3, però després ja dije, bueno, pues he de fer marxa i, i camí, a veure què tal se me dona. També és veritat, ja. no?, que estem parlant d'un dels teus primers programes i el fet de poder gravar amb Chicho Ibáñez Serrador, vaja, això és, és un lujo. Un luxe, completament. Un luxe perquè Bueno, pues Chicho es Chicho y yo creo que era la mayor escuela y al acabar de ahí, cual se el te decía, ¿cómo se nota que vienes de la academia de Chicho? Porque madre mía, no te quejas de nada, estás 20 horas. Pero es que en Chicho era show, de dilluns al todos los y y y cantabas te tocaba hacer de todo, ¿sabes? Entonces, pues yo era una de las triades y estaba i estava encantada, lògicament. Uh -huh. Això, pues, eh, sempre ho diré, un magnífic professional, exigent, però per a mi ha sigut eh, pues, de les millors escoles que he pogut tindre en la meva vida, d'aprendre, de passar el meu model, imagina una experiència, una xavala jove, estar allà en el xambent, no sé, de veritat, és, és de les millors coses i a banda, pues, amb ell, no?, que, una persona que no s'esperava ni que volia dedicar-se a aquest món, saps? Que potser altres van lluitant com actualment és que hi ha gent de moltíssima valia i se presenten a càsting i un i un altre, un altre i mesos i anys i mai ten, tenen aquesta oportunitat i bueno, pues a ti te toca i te toca i és així. Jo crec que al final és el camí que està escrit o està fet en la vida, no? Ese és bueno, pues el meu punt de vista, que crec que en aquestes coses sí que, M'han dit, pues per este camí, ala, pues per aquest camí. Uh mhm. -huh. eh, vaig, estem parlant no, de Giovanni Serrador, que és un dels pares de la televisió espanyola, podríem dir, i diguem que tu vas tindre la sort no, d'estar, crec que van ser dues temporades, i damunt, tres. diguem, tres temporades tres. foren. Sí, uh mhm. -huh. des del 91 fins al 93, 91, 92, 92, 93, 93 sí. i mig. Ja al finalitzar aquest any me, me vaig anar a Telecinca a l'estiu. Mm -hmm. I diguem que en aquests tres anys eh, tu ja tenies, diguem, com responsabilitats en el sentit de que feies, eh, a banda de, de diguem, estar allí, també presentaves no, als, a una parella de concursants, també fereu, crec que una espècie de, com no eren esquetxos realment, no? com una espècie de tampoc reportatges que anàreu sí. al Marroc i a Israel i tot sí, això. Sí, esa, esa, oi, com te lo sabes, eh, de veritat, sí, efectivament, pues nos, nos tocava anar, a, eh, ell triava, Quién es la Josesa que, que tenía que ganar pues, a un país y a un altre, ser responsable, no sé qué, bueno, tirarse por un puesto, por un altre... Y bueno, la verdad es que o pasaban bien o pasaban mal, porque bueno, tengo también muchas experiencias y bueno, tengo de todo, la verdad, de todo, de todo. Como en la viña del Señor, mhm. <laughs> pero bueno, siempre siempre siempre de pensar que todo el que te ocorrisca en la vida espera algo positivo. Eso sí que, sí que y y que tienes que donarles gracias. Y de todas las cosas que te ocurren, aprende. Ni más ni menos. Eso es que, es lo que yo jo vamos. Y digamos ¿no? que después de esta etapa en el 1, 2, 3, es un programa Telecinco, ¿no? que si no me equivoco es Diu Ven a Cantar. -huh. i que diguem Correcte. que ja començarem a veure algunes de les facetes que els televidents valencians, diguem, coneguem molt bé de tu. Sí, correcte. Eh, va ser un programa presentat junt a Jordi LP, eh, eh, que anarem des de Sant Lúcar de Barrameda fins a Sant Carles de la Ràpita, Ràpita en Catalunya, i bueno, pues cada dia gravam una ciutat, i mos feien pues, igual que el Canta, que l'Arrasando, que el Bienvenido en totes les comunitats cinc o set programes al dia amb patrocinadors, era en directe i bueno, la veritat és que una molt bona experiència. Després eh, continuar ahí fent, bueno, pues ja, ja pots contar-lo tu, <laughs> que tu ho saps molt bé, per, eh, eh, eh, bé, abans de passar ja al programa que resulta evident que és l'evolució natural, que és el canta-canta, eh, diguem, en aquesta etapa, no, que ja estem en mitjans de la primera meitat dels 90, també no, en algunes pel·lícules ...y en alguna serie de televisión? Sí, sí, porque, bueno, pues, eh, a la sorpresa siempre... de que me agafaren en Hermanos de Leche, la primera comedia que va a ser a España... junta a José Coronado, Juan Echanove, eh, María José Sirven, Belinda Washington, estaba también lo que era Inglis Asensio, Leonor Watling, moltíssima gent i això fou eh, con, eh, coronado pues, una molt, molt bona experiència. Un any eh, ple, ple de rodatge, de la sèrie dia a dia, al Santé molt matí, després una altra de peluqueria, una altra sèrie, pues lo típico de, eh, un típic de les televisions privades que començaren amb les sèries i bueno, pues te, eh, o te criaban, o te, no sé, o te al casting o al algú, que en Hermanos de Leche tampoco... ...yo acompañaba también a una persona a la serie... ...y Fra Frade, el fill, pues me va con conèixer, me va Gore ...y el padre José me digueren, bueno, pues hazlo tú y tal. Entonces, bueno, pues por ahí se te di que al final en, la vida has de creure en, lo que, en el camí que te fiquen ahí y, y digues, bueno, pues en este tire milles y, y ya está. Ah. ¿Aquella de Hermanos de Leche era Antena 3 o era...? Era Antena 3, Antena 3. sí. O sea que podembore que enseguida totes les televisions de, diguem, d'àmbit nacional les vas, les vas tocar. Yo totes, he mm. eh, en totes, la veritat. Antena 3, Televisión Española 1, 2, 3, después Tornea a Española Espanyola fent el programa A Toda Risa, un programa de humor entre famosos, tipo, no reality, un concurso, tres famosos en un costal, Rocío Carrasco, Viviana Andersen, después venía un altre famoso, eh, Viviana Fernández, y competían en y ahí yo fue una pasada, La mateixa vuelta estaba en, en, en, Canal no también, ahí se fue a la mateixa, a la mateixa vuelta O sea que sí que tengo la suerte de estar en totes y cada cadascuna de, de les televisions privades o públiques, tant a nivell nacional com a nivell autonòmic. Mm -hmm. I com molt bé has dit, no? esta etapa coincideix ja en els teus inicis en Canal 9, que podem dir que fos una etapa pretrepidant, no? perquè en Canal 9, vull dir, vas coincidir Canta Canta en Produccions de Madrid, el Canta Canta també va coincidir en Alaba Balà, eh, vull, eh, Sí, Eh, ...después estaba en bueno, me a la a Tele5 una otra vuelta... en el programa de Pepe Navarro del Mississippi, me quería para hacer un, sketch, ...para entrevistarme y me queréis continuar de, junto a, ¿cómo se veía? El de Rambo, ¿vale? El de, no sé, de las piernas, mm. pues eh, para hacer eh, sketch humorístico... ...y estigui ahí en el Mississippi molt de temps ...y después teatre. ...después el he tingut la de, poder criar cuando me aburrís alguna cosa, decir bueno, pues ahora si no es esto es lo otro, si no es lo otro. Mm, de teatro, me agradaba hacer el teatro en directo. y eh, protagonizar eh, y Pantaleón y las de Mario Vargas Llosa, una obra muy interesante en Madrid, en en de temps, ...María Jesús Sirven también estaba... ...multa gente de, primera fila, actores y actrius a nivel nacional, I ahir, justament, me cridaren de Canal 9 per a fer un programa, eh, envié una cinta, me digueren que, bueno, que volien conèixer-me, vingué a València i empecé a contar, empecé, vaig començar a comptabilitzar eh, Canta Canta a Cosentaina, que va ser el primer eh, lloc, sí. amb el teatre. La primera setmana, com fou un pelotazo d'audiència, Eh, nos no seguiren encanando continuar en un otro programa en directo que se se de Festa en Festa, que no pitaba, y decidieron cambiar de presentadores. Entonces yo veía el Canta Canta, estaba en Teatro en Madrid, grababa dos días el Canta Canta, el set programas, y después me dijeron de hacer el directo que me ganaba desde el último pobre del Canta Canta al directo de, de en festa. Que allí se iban esquets, eh, actuaciones y todo. Y eh, entonces vaig tindre que decidir, parlé amb la productora de la gira de teatre, que en aquest moment començaven de Madrid a tota Espanya, i digue, pues mira, jo me vaig a València perquè lo de sempre, mm, m'han ficat este eh, caramel, eh, esta oportunitat no la puc deixar i me'n vaig a València. Arribé així a l'estiu, estigui els mesos i a setembre eh, la direcció de Canal 9 me va dir de fer un contracte per un any i ja incluïa el canta-canta, falles, fogueres, les festes de, de Castelló i bueno, pues, totes les festes aixina de rellevància de la comunitat que si se les cobria i bueno, pues, me vaig quedar un any i ja en setembre també el Babalà pues, no pitava y ahí está María, o sea, queda mal que lo diga, <laughs> no? però que la veritat, María la salvadora, ala, pues el Babalà también, ala, el Babalà, canviaren de format, y bueno, pues al final me quedé en babalá, me encantan cantan de festa en festa, luego el Mana Mana animal, bueno, pues todos los programas, yo creo que exceptuante el, el telediari, tenía el meu camerí en Canal Nou, entraba a les 6 del matí, eh, tenía el meu camerí com la megua casa, no me menejava, fins a que a l'estiu arribaven els programes d'acabar les 4 de la matinada, me anava a casa, me dutxava i això pues, molt de temps. I quan vaig començar a, a la Forta vol este programa, hem de gravar en Euskal Televista també, a la Euskal Televista, pues, a la mateixa volta eh, fa eh, 10 anys, Castella-La Mancha Televisió, Mediapro, que és una productora molt fort que ja havia treballat amb ells en Madrid, Maria, anem a fer un programa i tal pues, el mateix més o menys del canta-canta allí, eh, acabava, terminava, el conductor m'agafava, me portava cap a València, gravava a Balà, me anava a Terra Mítica, gravava un altre dia i me anava a Canal Sur i dormia en el cotxe. Amb cinc begudes d'estes energètiques i t'intentava tirar milles. Mm -hmm. Així, així no vaig estar molt de temps. Sí. I a la mateixa volta, pues, si m'avellia i podia, presentacions, bolos de no sé què, els de cap d'any, fent doblete, triplete... bueno, pues un poc jo crec que... No sé si aprofitar l'oportunitat, però el que sé és que tota la meva vida no m'ha assustat mai el treball, he tingut mm, fou, eh, forces i energia, eh, faça el que faça sempre la tindré en el sector que estiga i bueno, pues, així anar pues, durant molt de temps que he tingut que renunciar a moltes coses a nivell nacional, sí, Eh, a la ha vuelta también José Luis Moreno he trabajado molt de temps mail mientras estaba estava a Canal 9 programas y colaboración de sketch y... ...series en Telecinco. Eh, ...estaba Canal 9 y también un, un programa nocturno de prime también en la 1 a José Luis, ...después a Telecin, ...después el caps d'any de Toteles les bueno, pues francés un poco de todo, ¿no? Si podía, me y y tenía forces y me, me en los medios directivos de cada cadena hacer totelescos las a la matricia volta no, no es yo creo que no es mal, al contrario, no? promociones una cadena a la matricia que, que una otra volta, ¿sabes? És que clar, ixa, has contat un poc no, el que seria la cara B perquè, vull dir, nosaltres te, te recordem de tots aquests programes que vas fer en Canal 9 que tu mateixa ho has dit, no? excepte el telediari vas fer pràcticament de tot i la cara B d'això és que clar, eh, si apareixes cada dia pot ser eh, 5 hores davant de la càmera això és molt de, molt, molt de tute. Saps el que passa? Que bueno, eh, qualsevol programa necessita molt de temps de preparació. Després jo pues, eh, tinc i he tingut una empresa eh, fent produccions de teatre, de musicals, en els seus últims 10 anys, eh, amb xics i xiques de la voz, he fet moltíssims musicals, portant la producció, a la mateixa volta eh, els tres dies de, Mm, de festes d'una localitat, pues, mos contrataven com a companyia ¿vale? i organitzàvem a tota la gent, els artistes que venien, després de dirigir el Festival de les Nacions a València, entonces és un mes de molta feina, però no només el que se veu a la tele o damunt de l'escenari. Tu, en una actuació com les que actualment fem, que es una hora, una hora y media, 25 canciones, cada una tiene un vestuario, cada cadascuna tiene una dirección, cada cadascuna canta una eh, frase, y a que veure qui canta, qui es en pasta la veu, no desafine, qui vaya mejor, y es un cambio. Y yo la gente no ve usar, eh, la gente ve que ve pues, que chulo, currado, bonito, pero no sabe el trabajo que hi ha darrere por ejemplo, ejemplo se en falles, pues, te dan una tarjeta pero yo me compraba el y si me empapaba me informaba fallera mayor, quién es este, este y tal. De las festes igual. Entonces yo, a banda del guión que te den, yo creo que una persona a veces el profesional, el profesionalismo, no es arriba me maquille me pentinen, el traje chulo que me chiquen, y no, no, has de currarte todo y investigar Y después, ¿por qué tienes recursos y sabes salir de todos los directos? Bueno, pues porque tú has currat, perquè has estat llegint, perquè t'has informat. Això és el mateix que fas tu, Francesc. El programa no t'estàs inventant res i t'has llegit un currículum, una biografia meua, que diu coses i la gent això no veu i dirà, oi, està informat, està informat aquest xico que professional, però no sap que tu has estat a lo millor intentant-me cridar o contactar-me sin mesos eh, de esta entrevista ...y te has todo, todo... ...todo bueno, pues, lógicamente ser profesional... ...porque ya gente que arriba a hay el alto te un pinganillo, algo que a mí me ha agradat, ...porque yo en Castilla la Mancha presentaba un magazine... que la directora me bombardeaba en el pinganillo, la vuelta que llegué al cue, a la vuelta, entonces te convertís en un autómata, bien cosas que otra persona vol que i a mi m'agrada pues, molt més natural. Que la clave, com l'estic clavant ara en valencià, perquè fa anys que no parle valencià, desgraciadament o malauradament a València no es parle, exceptuant en pobles, de la família del meu marit, encara que són valencians, ningú parla. La meva filla, que ara està aprenent valencià en el col·legi, és l'única que l'ajuda els caps de setmana, però que de voltes ve la profesora me ficat, hi gente digo, Dafne, ¿cómo? No, cariño, es gente, no, no gente. Entonces, pues, digo, la puc escribe puc escriure una nota? No, mamá, ¿cómo Dios hay yo? Digo, tía, digo, no te pueden poner gente. Entonces, si yo mal, mal, porque soc madrileña y tengo tengo la posibilidad de aprender, en un mes me fijaba una profesora eh, particular cuatro horas y decidí hablar a los estar grabante el Canta Canta, la tienda no en ¿sabes? Yo, en Castilla-La Mancha, cuando andaba a Albacete, a Toledo, a Ciudad Real, pues sí, tota-, todavía en mi casa totes les, eh, eh, les guíes de Castilla-La Mancha. ...yo andaba a cualquier pueblo, al puente, ...y me decía, a ver, la gastronomía... a ver, a ¿cuál es la iglesia? a ver, ¿qué es esto. pero es que en Canal Sur es el mateis la guía de Canal Sur, vamos a ver qué pasa aquí en eh, Almería, ¿vale? O en Malagón, o en Murcia, o donde sea, aún siga. Y yo creo que ha hecho... el saber no ocupa lugar, y tú has de ser profesional. Y me recordé que al comenzamiento de, de viene a Valencia... en el directivo de una entidad valenciana de bank, me va a regalar una guía grandísima y me va a decir, mira María, qué bien te viene esta guía. Digo, ostras, además, de verdad, digo, me había comprado unos libros de valenciano eh, para aprender de la comunidad, aprende de todas cosas, la gastronomía, los escarchufes de, de, porque de porque, claro, luego también te vas a pobles, te vas a hacer presentaciones y te agrada saber de, dónde son típicas esas de de quién localidad, a dónde vas a eh, presentar. Eh, pues, oye, pues me vas al, ¿de dónde es el Jangostí típico? ¿Me entiendes? Pues les carxofes de Benicarlo, ese producto natural, de origen, les degustación, les festes... Pues es cosas no te les dan a la hora de presentar un acte, SARS de, de les festes. Y eso es el curro que para mí ha de ser un profesional. Pero en el sector me dona el mateix en el que siga. Y si es un treball que no se ve, piensen que arribes a la tele, sin minutos a ver y a la monísima de la muerte o ridícula, me da igual, en de Westlaws, a presentar. No, yo en Mana Mana presentaba un programa de animales... que además era muy difícil ...todos los nombres de animales... de las razas y todo en Valencia... ...y yo creo que ese día en estos grandes almacenes... de Valencia me marché a comprar 10 libres que encara tinc, y mhm. y totes. La, la, eh, me les doy ti porque yo para mí era muy importante... pues era como un reto personal. ...sabes, yo me voy a Inglaterra... ...estuve presente por ejemplo a Francia... me contrataron para un anuncio... ...y aprenderé... ...y vais a aprender francés en seis meses... ...porque yo no volía que me doblaran... Eh, pues supuse que, oye, mm, ...asunto externo, ni contrataron para una película... hem de ser esgrima, pues a mí no me agradaría que me fijaran... a, una otra persona que fuera esgrima. Y yo a China, en los realities. He dos realities. Pues igual, un mes a vez, me la orientación, me me a aprender esto, Montar a caballo sabía, pero no tenía la matriz práctica que al de 18 años. Pues faig 4 años me vaig a l'expedició impossible expedición la meva germana a 4, todos tots días me m'anava a montar a caballo a esto, me a a Guadalajara a una piragua, a el rafting, a el snapling, a la orientación. I això la, això la gent no ho veu, saps? Però això jo crec que és algo vàlid per a tota la vida. És, bueno, pues el, meu, el meu punt de vista. Mm -hmm. eh, has tocat alguns temes, jo crec que claus, no?, en, en, en aquesta intervenció. Eh, uno és eh, tot el coneixement que has tingut de tots els pobles de València, perquè vaig a... Eh, només el Canta Canta tinc entès que ja foren 500 programes, i tenint en compte que cada un era una localitat, si no has vist tots, tot, si no has vist tots els municipis, poc haurà quedat pues pocs, perquè després, entre els bolos i aquest programa en el Babalà, també, també anàvem als col·legis, a totes les localitats, saps? Entonces, eh, sí que és veritat que he tingut eixa sort de conèixer quasi tots. I hasta l'EPE, en Canal mhm. Sur, me, me vaig anar a l'EPE, o sigui que tots. I crec que és una de les millors joies que he tingut, conèixer la, se la posibilidad... ...porque yo no andaba ni a menchar... ni a dinar, ni a sopar, ni res. Me da María, una cena, una comida, yo decía, mira, yo vengo a trabajar como ahora, yo he hecho de bambar, y que me contrates para una cena, ir antes a bambar y de una copa, yo no soy caixina, no. jo arribe, me sé el que es menys, és ahir l'església que data del segle XVIII i es diu en eh, honor a la nostra patrona que és tal, i mare meva, m'he menjat, i el plat típic de qualsevol poble que estava boníssim i tot, i la gent, ¿te ha dado tiempo de ir a, al plato típico de a comer y tal? La gent lo creia, pero es que això es la tele, -huh. la veritat platos típicos de Zaragoza, bueno, pues ¿qué tienes que comer? Pues el matei, los platos típicos de Valencia o de la localidad que, que estiga. O sea, que en ese aspecto, sí, carreteras y los els meus conductors també, eh? sí, sabían tot. A este poble anar en tal, qual, del Pascual, ¿te recordes la que va a venir a actuar a Guadalajara? Tot, de veritat, increíble. Pero bueno, eso es de, de les mayores experiències que pots contar o, o dir és cert. Una altra de les, jo crec que és eh, també algo clau, és el tema de, de la llengua, no? Igual que minuciosament, diguem, eh, t'aprens eh, totes els, les dades bàsiques de, de cada municipi, eh, estava clar que en el cas de vindre a Canal 9 estava el tema de la llengua, encara que Canta Canta se va començar en castellà, està clar que Babalà ja era una altra cosa. Mira, Francesc, en la meva vida m'han imposat en Canal 9 parlar en valencià. És més, em van demanar que ho feien per la forta. Jo demanava al director, jo vull fer-lo en castellà per als cantolevista i allí soltava els càrriques, goig amb què tal? O sigui, quatre paraules. Eh, però així a València me costava més. I no perquè ho parlava mal o per el que siga, perquè, bueno, hi havia directors que eren valencians i directors que no y es como que no te compliques, la cosa es más fácil, más tal, pero no, porque en Alacant tampoco parlen en castellà y perdem audiència y tal, digo, ya, pues bueno, ho faig a mitges, eh, en castellà, en català, en eh, valencià, perdó, o en el que siga. I, bueno, pues el canta-canta sí que és veritat que començàvem en castellà, però jo a la meva guionista le preguntava ¿Cómo se dice después del informativo que espero en canta-canta? i em vaig començar a aixinar. Després de l'informatiu, t'espera així, sí, a Canal 9, em canta cantar unos metia sí, a Canal 9, i altres així, en Canal 9. Ja hi havia discordància, perquè era ja catalana i l'altre que era valencià, val? Mm. Després tenia els maules en la carta, reivindicant tot el que me tocava en els nassos i tal. <laughs> I, des... I, i anava afegint, després de l'informatiu te veig eh, en Canal 9, en Canta Canta, en el programa més divertit i cantarín de la televisió. quatre paraules més. Al dia següent, a quatre. Eh, ya las lecciones verbals me tocaban también els nassos o més, perquè eren supercomplicades. Luego, el masculí y el femení, que no els entenia. Y a banda, acababa acabava aprende francés, pues yo el número de teléfono crida mal no usiste 60 y la guionista me decía, María, lo está diciendo en francés, ten cuidado. Y yo, ah, vale, perdón, pero yo eh, no repetía, ¿vale? Eh, aprendía a rectificar y los fallos. Y yo soy la primera que veía, perdón, perles les que di cada día me pusieron a París normal, pero bueno, que no se arriesga no cruza la mar. Yo siempre he creído conveniente eso en todo. Y mis lemas en la vida han sido así. Si la clave y me sale mal, me es mal, pues bueno, mala sor... Pero mira, al final, eh, un día al mes, le dije a Susana, la realizadora, Susana, uy, Haré todo el programa en Valencia. Bueno, yo creo que es va posar morà, roja, y todos esos colores. María, de verdad, yo, de veritat, Susana, ¿te ves pre-capacitada? Digo, yo creo que sí, pero es que si no, improviso y me lo digo en castellano, pero si mai intente eh, atravesar esa barrera, mai usaré. sabré, no puc estar en por cada día. Y efectivamente, y al primer mes donen quatre hores de classe diària, dije, al canta canta en castellà. Bueno, diàries no, perquè venia dos dies a la setmana o tres, un mes me quedava per a doblar les hores de valencià i la professora, que era una professora de castelló espectacular, ho bé que me vaig ensenyar, així entre les dos meus guionistes, Hermínia i Eva, Eh, pues el Canta Canta. después va bien el babalá... que yo diría el babalá hay que hacerlo en valenciano, chicos, un programa en los colegios. No pueden inculcar, yo... ...y de tener cuidado en los parábolas que di, ...pero de, de, lógicamente en, los ...y en, pues hay China, ya te di que si te puedo decir que lo más complicado va complicado va ser estiguer así parlantada a Valencia y arribar a Castilla-La Mancha Melchic y yo decía, estamos aquí en la plaza de tal y la paraeta y el director me decía, por favor María, no me digas paraeta. Y yo explicaba, paraeta, os explico que es en valenciano. De fe en Castilla-La Mancha pensaban que yo era valenciana. O sea, yo, todos los semanas y todos los días... ...que grababa, que grababa y de de y y cartons me subía subía allí. Me ganaba la chatería... le, la con congelada ...y al conductor leía hem de ir i el meu coreògraf, Àlex, vamos a ir por aquí, vamos. Jo, jo me duia tot el meu equip valencià, el conductor, l'estilista, la maquilladora, la perruquera, la meva guionista, perquè estava molt còmoda amb l'equip i intentava donar-les faena, lògicament, i imposava, quan arribava a Castella-La Manxa o Canal Sud, eh, la meva gent. Jo entenc que ells volien el seu suport d'allí, però sempre en el mateix equip, perquè les 10 persones que arribaven de València eh, ja no es coneixien, sabien com treballaven. Jo sabia que res hi anava a fallar, bueno, alguna cosa sí, uh -huh. saps? I al revés, me cridaven l'atenció perquè en Andalusia en Canal Sur, en Castella-La Mancha, se m'anaven totes les taules en València. O sigui que imagina't de, de no parlar o intentar parlar més. Y el no, a hasta que, bueno, pues, mm, Premios Nova, actes de la Generalitat, de metges, de todos los eventos y actes más importantes, pues me tiraban y digo que, bueno, pues lo haría por algo, porque les caburía en gracia, y lo complicado era yo estar en el 2006 el Festival de en una colaboración con Marsaura, Andoni Ferreño y, jo, intentar hablar en castellano era lo complicado, era lo <laughs> complicado, ¿sabes? -huh. O sigui que, bueno, al final, pues, eh, jo crec que, que tot, és, tot és positiu en la vida i quan no es fa mala sang o mala llet, la gent no t'agafa d'una altra manera. I sí que és algo que avui en dia, avui en dia i abans s'ha valorat i la gent diu els meus fills no, perquè ja bueno, són més majors, però els meus nens i els fills, i nosaltres veiem tota la família i els deia, mira aquesta xica, com parla valencià, sent de fora i tal, o bueno, molta gent se pensava que era de, de València, saps? I després ja, pues nada, també dix, en solitari, con la meva germana, bueno, pues, pues un poc de tot, eh, hem fet de tot com en la vinya del Senyor. <laughs> Eh, un, una coseta que has comentat, no? Has dit que en Canal 9, diguem, mai te van obligar a parlar valencià. En eh... la vida. Uh -huh. va a ser, digamos, de tegua que tocaba fer valencia Valencia y tu hasta que, que No, no, pero no es que, al, contrario, contrario te todo decir todo el mundo. Programa de animales, yo hay que ver, fenomenal, porque me encantan, porque yo siempre vuelvo a presentar un programa de animales y chiques. en Telecinco, el meu director me María, es que yo no te veo con niños y, animales. Digo, bueno, pues nada, mírame de lo que quieras, pero eh, haz lo que quieras, pero a mí me molaría esto. Y mira, al final pues, eh, va a ser Canal Nou. Al revés, al contrario. Eh, venía un programa y yo, bueno, pues en, en, en, Valencia, ¿pero per què? Pues mira, perquè som una comunitat, hem de defendre lo nostre, les arracades, les tal i tal, però això Catalunya està com està i els catalans estan com estan, perquè és normal, han tingut asor hoy se empeñe de vamos a defender lo nuestro, esto, esto, esto y estoy aquí no me muevo, pues es que Valencia no es nada, o los valencianos no solo hay sin nada. Entonces yo una cosa que mai he pogut entendre, mai de veritat. y sí que o proposava, al final lo veía, la veritat. decía, no, en, en castellà és que te va costar, i me, clar que me costava moltíssim. Si a lo millor l'altra era la meva llengua materna, tenia facilitat, improvisava i m'inventava la meitat, i la meitat me ho sabia, pues en valencià no. Jo intuïa les paraules que eren catalanes la, o la samarreta que no se volia dir o tal, perquè no me sonava. Això sí que és veritat, he tingut molta intuïció. A mi m'arribaven guions i jo li deia a la xica, a la companya, este guion esto no es muy catalán... digo, esto no suena tal, ...porque si yo estuviera en TV3, ...parlaría pues en catalán... De fet, en Alfonso Arús, en el programa, ...va a estar a alguna colaboración... ...y me em decir dir nosaltres decíamos a nosaltres, nosaltres, y lo tancaba més, lo ...lo intentaba pero así no tocaba... ...porque ya lo que me faltaba encima me pusieran a parir más. Entonces, al, final, pues eh, yo, yo demanaba siempre, en la vida, yo no sé el temps que he en Canal no, desde el 96 y al 2009, después en el PICU, de no un programa, que manave por favor, hablar en Valencia. pues que en Alicante es que no hablan en los pueblos, digo, ya, pues mira, a mí pues como ara, anem a hacerlo pues para una gente y para una otra, en la vida, en la vida, y bueno, de yo creo que, mira, Juan Ramón Lucas, Jesús Vázquez, Mar eh, Flores, cuántos eh, presentadores castellanos han estado en Canal años, del 96 al 99, y ninguno ha hablado en valenciano. O sea, que estaba clarísimo que mai han imposat parlar la lengua. Hay és mm. En el caso de Babala tampoco, mm. No, no, pero pero ho en Valencia, No, ahí sí que el director de, de o la productora eh, era una productora que a, banda eren presentadors d'informatius, controlaven molt, i jo les deia i tenien molta compressió, però no, no, no m'ajudava ningú, però, però saps per què? Perquè ni el càmera, ni el de so, ni el de... ningú parlava valencià. Entonces, claro, ho tenia prou complicat, perquè si tu te vas a Anglaterra, com eh, estigué estigués fent Freedom, una sèrie i tot, ahí tot el món parla anglès, i no te queda més remei que, que sí. o dius pollo en anglès o no menges. <laughs> Això sí que és veritat. I és, era més fàcil, però jo ho tenia a banda més complicat, perquè la meva filla estudia en un col·legi anglès, francès, i estudia eh, alemany, ¿vale? Pues entonces, pues, tu imagina, en 11 anys que té, parla anglès que, que no te pots imaginar, perquè està tot el dia 12 hores, hores parlant anglès, però és que en el meu cas era com ara. Me canvi el xip, jo estic parlant en castellà i ara de sobte parles tu en valencià. Pues jo fa anys que no parle valencià. A voltes, si una dona te troba veterà, pues le parles o a sueca o la perruquera del poble de, de jo que sé, d'Aldalla o de uh -huh. on siga, que te vas a ficar-te les metges i te parla en valencià. Però la gent normalment no t'ajuda perquè no... I jo intentava, intentava, però ningú del meu alrededor, encara que parlar en valencià o sabien, pues no ho parlaven, saps? Uh -huh. Eso es una verdadera lástima y pena, Porque torné al matéis de todo Pero nunca, nunca en la vida se me ha impuesto hablar eh, valenciano en la tele. Ha sido decisión propia, con mis libros, mis compañeras que he pedido ayuda, eh, es esta frase, comercio es diu tal, en la vida, en la vida. Y en Radio Nou a tener también un programa, un magazine Cuatro horas al día Toches els y ahí yo decidí parlar valencià, exceptuant la primera hora, que era una tertúlia de xiquets, molt menús, que venien de Castelló i s'hi parlaven, però els de València no, però la resta, nunca. Uh -huh. Hi havia una secció que analitzaven l'actualitat, si ese dia jo estava molt alegre i hi havia un atemptat, doncs me canvia tot, canviava el text i el xip, i això és l'únic minut que parlava en castellà tot el, el tenis i que parlava en castellà, que era superbonico, i me parlava pel pinganillo en castellà, uh mhm. -huh. en valencià, perdó, però la resta no. Mm. Ta també has comentat no, abans, eh, comentant de l'època del canta-canta, que també suposa que per la espontaneïtat de ser de, a, a l'aire lliure n'hi hauria de tot. Has comentat, apareixien, apareixien els de maulets en la pancarta. Sí, eh, muy en... divertidos. Ja és darrere. Y redes y yo me ficaba y se venía Y yo me andaba al otro costado del escenario a cantar, iba allá y pegaba unos bots que se mor, se muere, que arribaba al y yo una otra volta ahí. No podemos grabar, hay 5.000 personas en la plaza, pero es que fíjate dónde están. Digo, bueno, pues me iré a otro sitio, iba bajando y subiendo. Sí. ahí yo usé pero huepatit. Durante Uh -huh. de sí. y que... De que no volían a Canal 9, Y volían a TV3, bueno, pues sí el pastiz es muy gran para todos que me te dona? tenim la tele d'esta terra i si tu vols agafar l'altra, doncs tens l'antena, t'agafes l'altra i ja està. Però no mm, sigues fotut en la resta de la gent i dels programes. Uh mhm. -huh. També he de dir-te que, per exemple, la productora del Canta Canta era madrilenya, val? Entonces, eh, clar, era un equip tot madrileny i ells no controlaven valencià. Entonces jo vaig agafar pues, a la perruquera, a la maquilladora, a les dos guionistes meus, al meu equip, i sempre anava, anàvem amb ells. Després ja agafa jo la producció del programa, del programa ja contracta tota la gent valencià i ja va valer, va canviar el, el xip. Però molts programes de los que jo feia, la contratació de la productora era externa, era de fora. Mm. Entonces, clar, hem de saber que la gent no parlava valencià. Te contraten per a fer un programa i volen èxit i audiència. Ja està, no volen més y, i en Castilla-La Mancha igual, y en el sitio igual, en l'altre post igual, o això eso es así y, qui quien contrata es quien manda en uh -huh. la vida. Pel que fa al model lingüístic, també va rebre, suposa que rebris moltes queixes, no?, perquè el, fe, el fet de ser la cara més visible del programa faria que, que tot el món, diguem, el que tinguera que dir te buscaria tu, però pel model lingüístic vas rebre moltes crítiques o...? Sí, moltíssimes. Hi havia un diari, bueno, eh, eh les províncies, que tenían eh, una guia telefònica i ahí me ponían a parir, a caldo, però també me, ponia, me ficaven molt bé. Jo, a mi m'agradava llegir les que me ficaven a caldo, perquè el bo que tinc ja ho sé, ja ho sé jo tot. Però a mi m'agrada anar a un espectacle o veure i la gravació per a criticar-me a mi mateixa eh, e intentar pues, eh, cada volta millorar. Saps? Jo era conscient de tot clar que sí, llegia tot i la boca més gran és de boca irent i no sé què, ja, ah, pues molt bé, les costillas operadas, com la otra que no sé què, que no, no tiene por qué estás flaca, bueno, pues primer, ara ja no és el cas, eh? Ara ja quan dones, eh, tens un fill, pares i tot, se canvia la vida. Però sí, però ja t'he dit que no m'han importat. Al contrari, intentava agradar a tots i i portar-les al meu camp. O sigui, a mi ara mateix me, me, me pots criticar per el valencià que estic parlant? I jo, pues clar que sí, t'intente fer raonar que és que faig des del 2009 que no ho parle, exceptuant algun acte que he presentat, quan me contraten a Esbot Jove, que parle set frases en valencià improvisadament, i evidentment, pues, clar, que he dit 250 paraules malament fetes i dites, però és que no ho parli a diari, que no és una justificació, val? perquè no ho és. Però bueno, sí que t'he dit que, que m'han cridat de, de molts eh, jocs importants a nivell de comunitat, eh, donant-me l'enhorabona, he rebut cartes, donant-me les gràcies de gent prou important valenciana per intentar eh, bueno, pues, eh, fer un model d'una presentadora, una persona que és de fora, però intenta aprendre quan així hem tingut alcaldesses, polítics, eh, presidents que mai han parlat el valencià perquè bueno, pues no han volgut, o vergonya, o els sabia mal que clavar-la, el que fora. Val? Jo vaig assumir això perquè ho sabia des del minut zero que me anava a passar, però és algo que he decidit jo encaminar i dir, pues sí, fenomenal, ja està. No passa res, o sigui, eh, ja te dic, he llegit tot, tinc tots els tallats dels diaris, eh, tots de la meva vida i no m'importa, no m'ha importat i, bueno, pues clar que teniu raó en criticar-me i luego després per llevarte el puesto de una persona valenciana que podia presentar, parlant perfectament, ja, però és que a lo millor aquesta persona valenciana que parlava perfectament no tenia altres qualitats que tu podries tindre, saps? O podries fer-te set programes i estar eh, 12 hores cantant, ballant, sense donar mortilla, canviant de roba, y ficar a 7.000 personas en una plaza como eh, cerca de Cataluña, me han dicho, en la frontera entre Valencia y Cataluña, arribé y es que nada más que Franco y tú habéis llenado esta plaza. <laughs> Pues bueno, a lo mejor la otra presentadora que, o presentador que podía hablar en Valencia no tenía esa capacidad. Yo no sé ni qué es, ni qué no es, ni me cree, ni me creure, ni me creeré mal res en la vida, yo digo humildemente. Pero sí que es verdad que sí, el directius no de una, de dos, de tres, de quatre cadenes, han decidit que des de l'any 89 jo me dedicara, eh, presentara programes i estiguera any tras any i després l'audiència tan fidel que tenia més que Médico de Família, més de 900.000 sí. eh, El espectadors, de Canta Canta. diumenge a diumenge, cada dia, i haver un programa, haver tingut un programa líder d'audiència cada nit, per damunt o al mateix puesto que el futbol a València, mai en la vida ha ocorrit. Ha ocorrit. O sigui, que supose que serà per algo. Jo no vull saber res més ni res, però jo <laughs> mm, lo que, els que manen en qualsevol puesto, què quieren? Què volen? Resultat. Jo vull aquest resultat. I què passa? Que quan vols aquest resultat, eh, tens més pasta perquè tens més publicitat i tot el món vol eh, deixar dins en esa publicidad, en ese programa. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola, siempre es el mateis. Tú funcionas, ¿por qué funciona X presentador en Telecinco? Es líder de audiencia. ¿Por qué? Pues meten muchísimo dinero en publicidad en ese programa, porque es líder y todo el mundo lo ve. Totelmon critica, sí, sálvame, pero mundo veo, sálvame. ...pero eso te publicidad... ...y para eso está muy de ...te agradará más o te agradará más. ...pero bueno, al fin y al cabo, la única que ha salido, la única que ha cita en los llibres de la comunitat actualmente que me han demanat estar y donar la meva opinió y posarme me com es exemple Bradelo. Si tú te fixes en las redes sociales eh, han les deu cosas que todo el món de València. Jo estic en el puesto número 2, o sigui, la a la paella y María Bradelo. Entonces, per algo será? Yo que sé, yo no usé pero ahí se te di que al final Siempre todo el mundo anem a criticar mos agrade o no nos agrade, si está està ven si está mal. Si Aguera estat una valenciana eh, que me la ficaba yo a, tots días en la recepción y porque ella estaba en la recepción y no presentando un programa y había fet el casting, pues yo qué sé, preguntas yo al director si a mí me habían llamado, <laughs> El que te di que yo tampoco tengo la culpa. Y eso es la oferta y la demanda de toda la vida. ¿Y por qué cobras esto o por qué cobras lo otro? Pues, pues porque, porque te monte un caché y si tú estás en una emisora es porque mm, vales, porque volen que estigues ahí, porque el del cantón no está, lo mejor es muy mejor que tú y que yo y a 200.000 chiques que ufan, pero la vida es china, porque bueno, te toca una vara y después te ocurres, porque no es, no, no, es, no es qué suerte has tenido, has trabajado con Chicho, con Pepe Navarro, con el otro, con todos los mejores directores de España. Sí, pues que a lo mejor no es me sort, a lo mejor es que tú también tú has currado, ¿sabes? Per darrere has estado horas minutos, segundos estudiant, preparante, pero per que isca de categoría e intentes que no falle, ¿sabes? que, ay, qué bien queda esto, y qué bien, qué curro, qué música la has hecho de la Cenicienta con tantos, 16 personas en el escenario, ni un fallo, nada. Y tú sabes lesores que me está <laughs> casa chanto y coordinación, el técnico y sense dormir, piensa a las 4 de la matinada que la Yumi ilumine justamente se chavarita de la Cenicienta para que siga perfecta, que a lo mejor no se sabe y si es se sabe, pero bueno, es la manera de trabajar de y la importancia que le dona cadascú en la vida a todos Jo en totes les meues faenes o tasques que faig, sóc un conyazo, superperfeccionista, m'agrada fer les coses bé, bueno, pues cadascú és, és d'una manera, clar, Ni bé, ni millor, ni pitjor, ni pitjor, d'una manera, ja està. Abans has comentat no, l'anèdota aquella d'omplir la plaça de 7.000 persones allà en, en aquella localitat. Mm. Eh, també és veritat, no diguem, eh, tu tenies una capacitat de, de públic brutal, però també és veritat que, diguem, en Canal 9 després faries el Pico en 2008, però la teua, diguem, le, el teu moment tanca un poquet en 2004 en el sentit de que deixes el babalà, el canta canta ja havia acabat. Eh, això eh, com va ser una cosa tan abrupta? Això va ser perquè hi ha un canvi de director, no en la filosofia del director que vol en aquest moment per a mi, i en agost li vaig a comentar, vaig a reunir-me, eh, volía a el, el Babalá, pero porque no creía en lo que él volía para mí, sars Entonces su vaig a decidir, le iba a decir que habían oferido de mm, Antena 3 sanarme a un reality, a Supervivientes, en ese momento, que también me habían criado de Telecinco del VIP Glamour o VIP no sé qué, algo de Hotel Glam VIP o algo así, y su vas a comentar y me va a decir que, bueno, pues que ok, digo, pues acabe el meu contrato, te respecte, y me en el momento que vaig rebre dos criades me vas a reunir y me digué, pues nada, no pasa res, pues nada, yo me voy, a la Déu, me a chanar a hacer y reality, a estar bam bam per ahí Antena 3, telesync a hacer comedias musicales, eh, a, a un programa José Luis Moreno y después me, me en me quedaré porque, bueno, pues, esos años no, pues, no va tindre moldes y audiencia a la tele en esos cambios que habían fe y al 2000, creo que va a ser el comenzamiento del 2008 o me quedaré para hacer un otro programa, el Picú. Y el PICU y de nuevo les falles, les fogueres, les festes de la Magdalena y todo el rollo. simplemente Simplemente para yo no... Yo necesito estar en un puesto eh, ¿vale? no guañar dinero, i una vida còmoda i no estar satisfeta per dins. No sóc aixina. Encara que no cobre, preferís fer algo que me fique plena en la meva vida i estiga contenta i feliç, no estar amargada perquè no me sent o no facin que me senta vàlida. I això va ser. Volien un canvi del babalà, per computer, ordinador, no sé què i tal, que està molt xulo, molta època, perquè Antena 3 ho feia, però és que Antena 3 no era Canal 9. Entonces jo crec que una de les coses que sempre han fallat la tele, la nostra, és que volien que, ala, vamos a competir contra el no. No t'oblides, tu no has de competir con este programa que té un pressupost de 1.200.000 euros. Tu tens 34.000 euros de pressupost per programa. No pots competir. Tu competixes eh, en tu mateix, sempre. Intentes tindre audiència de la millor manera, sense xafar a ningú, pero no has de competir. Entonces, pues ahí volví en un canvi tan gran que jo no creia en el canvi que anaven a fer. I, de fet, pues, no va estar mm, molt bé. De fet, se ho cargaren i volien tot computer i enquestes pel carrer i altres coses que jo crec que el, la gent ha de tindre un protagonisme en tots els programes. Si no, fixat en tots els programes que he intentat fer, donar molta cova e interactuar en les gales, en les obres de teatre, en totes les coses que jo faig, intente que els protagonistes no siga jo, siga la gent que col·labora en un espectacle que se sap 25 cançons i canten i ballen i els xiquets pujan a l'escenari i la mare canta la xica Yeye i la bamba i tot. Jo crec que per a mi això és l'èxit d'algo, no? no que, no, Y dices si eres tú, la, primer plano todo María, pues eso es mola aburrir, la envolverse, eh, cantar, bailar, hablar, eh, ser el protagonismo. Entonces, en ese momento yo no creía en el eh, proyecto que tenían pensado el Babalá, pero a mí, pues mira, pues, eh, pues, no, no creía en el proyecto. Y ese fue el motivo. Eh, molt bé, Maria, eh, sense estar acabant el temps, ha sigut un plaer estar així parlant amb tu. Eh, bueno, moltíssimes gràcies no, per la teva amabilitat, d'estar així amb vosaltres i bueno, eh, moltes gràcies. pues moltíssimes gràcies a tu, ja saps que tenim corda per a temps, podem fins a escriure un llibre que, bueno, pues estic en ello, estic ahí a veure si ho faig al final o no, perquè això necessita molta dedicació, temps. Hi ha coses que es poden contar i es deuen contar i altres coses que no, que en la vida, que sempre serà secret de sumari, no per mi, eh, per la resta de, de persones. Un plaer que m'hageu donat aquest temps, eh, que continuï tenint aquest èxit en el programa i continuï parlant valencià i defendre el que es mereixen tots els valencians.